ミ代表第三歩ポセイドン人類代表第三歩佐々木小次郎ファイうわこれもダメか畜生が。 まったくこれどう攻めたって死ぬじゃねえか <laughs> 神には我など視界にも入らんかさてどうしたもんかねごいしょっと死にたくねえなええ行くしかないぞ小次郎ここで 逃げるわけにはいくまい仕分けが立たぬだが佐々木小次郎の重ねた敗北がそれを生み出したそれとは神速の一撃ツバメ返し やっと目が合ったな若造知ってる れもこれも知ってる来る次の動きはこれだ我の予想像より早いまったくこれが神ってやつか これもこれも追いついても追いついても届いたと思ったら突き放される見えた 届く巌流トラキ図に乗るなこの剣はバカな男たちが重ねし思いだ我が負けるわけにはいかねえんだよ 参る雑魚が世の全てを読めたなどとおごりが過ぎる。 次郎が再びトライデントを受けた戦場さエドルさあの子あデーメテール ここまで来たぜ神様 勝ちってな